him. Get that, get that, get, get it. mà chó này có เลยmakan có lái oh cô à cái thầy chẳng có jang được gì nhỉ Kan ha, lain malu-malu lah eh. ก็พัวก็พัวก็พัวไป luôn thì kể chẳng start. Yeah, strike, strike, strike, strike, strike. Hehehe, lumayan bro. lagi dong lagi nah itu candu ya marang gua ah ada lebih kadang itu lah ya angin kencang Ah, ah masuk je. Eh, tak nak elok mah. Nama ambil lombik, batik lah. Dia sekolah eh. mấy bề trả là lông mấy các bạn nhậu nhau chăm mẹ à lông mấy tá mẹ lông mấy cháu nhá à có lông mẹ nó cả vừa à? mà bia bạc kì dong ah flight bos oke okay. ya oke okay. wih lumayan bos eh ah baru nang mati yang yang penting strike-nya nah. lanjut angin kencang bro ayo iya wah iya kah apa nampak dah mana makan gua pancangin ah atau oh, kalau oh, wah astagfirullahaladzim ikan sarok tak kalah ingat saya đa tôi kenda sapa tua tumu na nguang na gata cái kui đó à, ke do có ipo ka mà, hama kui bukui cái ke yo yo soi ya wa we pe wa kan go ma tiang pe hang a elap pe elap pe tong chuang à Ya, wak lah. Ya, wak.